Заблокували автівки, дивіться, червоні маячки, заблокували купу людей тут. Скопчено людей, заблокували, не дають змогу виїхати. Состав на цього, за ремень, на цього состав за те, за це і на всіх протоколи, тому щоб не катались. Не розумію, як е, водії мають потрапляти на поворот, якщо в, вони вімкнули червоні проблискові маячки і всі хто дотримується правил дорожнього руху, мають тут зупинятися. Тобто вся ця вулиця має стояти. Класно придумали, звісно, вони, мені дуже подобається. Так гораздо безпечніше, коли куча людей на парковці стоять в одному місці і поліція їм не дає виїхати. Це куди продуктивніше. Спитай, будь ласка, якщо в них є, зафіксували вони, чи ти був без ремня, чи з ремнем. Да, Тут кажуть, що так, давайте. Дороги так. Йому штраф, будь тому ласка. штраф. Дороги Я не на дорозі. А де ви Біля вас я знаходжусь. Кажу, де ви знаходитесь? Мені закон каже, Кажу, там, де будь ласка, поліція, там дуже безпечно. Зійдіть, будь Ви якщо можна застебнити свою жилетку. Так норм? Причому тут моя жилетка. А при чому тут я? Ви з водієм спілкуєтесь, спілкуєтесь. Десь написано, що повинна вона бути застебнута. Десь написано, що я маю Кажу, з дотримуватися. дороги зійдіть. Та я на дорозі стою. Кажу, з дороги зійдіть. Та я кажу, я на дорозі стою. Та я також зійдіть з дороги. Дивіться, я стою не на дорозі. Не на дорозі. Ось бачите лінію? Все, ось тут. Ось бачите? тут стійте, там стійте. Коли будете розповідати мені, що робити. То ви мені будете розповідати, що робити, напевно. Так, особисто, якщо ви порушите, я вам буду розповідати. А що я порушив? То давайте, то давайте складемо протокол, якщо я щось порушу. Це обов'язково? Ну, якщо ви кажете, що я Це порушив. обов'язково? Ні, то до вас Я вам питання. зауваження зробив. З ким я спілкуюся, я можу дізнатися? Командир зводу, лейтенант. Якщо можна, ваше Кузьмиченко. посвідчення. Будь ласка. Якщо я щось порушую, і ви мені вказуєте на якесь порушення, то будь ласка, складайте адмінматеріали і все. В чому питання? Я не розумію. Поліцейський завжди должен складати адмінматеріал. Ну якщо ви кажете хлопцю, що ви заблокували його, ви кажете, ви кажете йому, що ви складіть на нього протокол. Карен Артур д- д- Дивіться, ви... не вміє. я прочув, що Мене не Артурович. Карен Арутюнович. Ну, дуже приємно, що мені треба, треба що. Все? Що все. Забирати, ознайомились? Я хочете, тримайте, я не знаю, я прочитав. Хто там зацікавлена особа, я не розумію. Хлопці, я перепрошую. А що там про зацікавлену особу? Дуже мені. А, это он за що составил? А я, Вы можете не извиняться, вы же, Я еще, Александр. вы же еще ничего плохого не сделали. Александр. Я Александр. Боже, я посмотрел ваше видео. Класс. Э, значит, Пацаны, а скажите, пожалуйста, а есть э, какие-то доказы, доказы Смотрите, там, по справе? я, я видео какие-то смотрел. мне? Значит, мы выезжаем э, без э, ремня. Насколько я знаю, патрульный не может быть э, свидетелем э, то нашего... Патрульный не может быть свидетелем, но вы же в курсе, что без ремня тоже нельзя выезжать. Я, да, знаю. Все, если вы выезжали без ремня, вы с этим согласны, пацаны, тогда это правомерно. На будущее просто пристегивайте ремень, а что до свидетелей, конечно, они не могут быть свидетелями. То бишь, он сказал, я хотел попросить видео доказательства, Правильно. он сказал, их нету, но так как его э, нас остановил другой патрульный и должен оформлять, по сути, тот, кто остановил, он подозвал этого, он нас оформил, бишь... Э, без доказов вот эта вся история, она абсолютно не играет никакой роли. Если вы хотите, ну смотрите, вы же сами сказали, что вы не были присягнуты, поэтому отменять это не имеет смысла. Но на будущее знайте, у вас три человека в машине, вы идете в любой да. суд и без, э, без доказов вот это постановление им обратно возвращаете. Не нарушайте, мужики а удачного. Давай. Не, я, я Да. Открой кошка, пожалуйста. Я не работаю, а, пацаны, если вы не против, я хочу просто да, конечно, послушать, конечно. что он вам будет в Конечно. Можно я вот так Можно сделаю? Поздороваться, конечно, мужчина, я с радостью. Твоего зла. Привет. Привет. Що, а що таке? Причина остановки? Що говорили? А що говорили? На заході були чи не на заході? Я кажу, на парковці був, заходу ж не було офіційного. А що за Що ще за ну, типа, ну не на заході, що, ну все. Ну. Я ж вас попросив по-нормальному, начебто. Ну що до вас не доходить? Скажіть. Ви за мною списали? Зі мною да, А в чому питання? Зачиніть двері, це по-перше. Чому я маю за... Чому я маю звучати? Я с- спілкуюсь. дороги зійдіть. Да я з людьми спілкуюсь. Я Кажу, з дороги зійдіть, я вас по-нормальному попрошу. Дивіться, по-перше, ви, ви спілкуєтесь дуже не по-нормальному. Це по-перше. просто доходить по-нормальному. Що, що я порушую? вас Що я порушую? дороги. Якщо я щось порушую, ні. Якщо я щось по... Дороги. Якщо я щось порушую, будь ласка, постанову на мене. Вообще уже обнаглели. І що, остановили і що? Пока еще, еще даже не озвучили. Подождите, подождите, взял телефон в руки и пока общается. посвідчено техпаспорт. А паспорт. техпаспорт. Які всі дивіться. умні тут. Подойдите, не спешите. Жаль. Уезжайте, вот и желания нет. Мужики, берегите себя. могу попросить сзади еще две машины наши. Не, просить меня не надо. Все будет по закону, вы только пристегивайтесь, мужики. Спасибо, Удачи вам. Спасибо, ты смотри, какие. Давайте. Вот это свидетель, давайте за всех писать за ремни. За что-нибудь, за ремни, там, все равно за что. Просто, чтобы не было желания ни у кого собираться и вообще ничего делать. Ну, это, короче, э, акт устрашения, кто не понимает, я вам рассказывал. Вот эти все блокноты, мы это куда-то пишем. Ну и что вы будете с этим делать? На ночь перечитывать? список номеров и регистрационных документов? Или что вы будете, постановление задним числом выписывать? Или может вы будете потом догонять этих людей по каким-то другим правонарушениям? Обязательно все эти вопросы я задам руководству МВД, когда они придут к нам. э, Когда вони прийдуть к нам. Скажіть, будь ласка, а ви фіксуєте особисті дані людей в якийсь блокнот? Для чого це? Це в целях профілактики нічого більше. Ну як яка це профілактика? Це особисті даних людей. Я знаю, що всі особисті даних людей треба, ну там, якщо ви там вносите, то до постанови, але ж не до якогось блокнота чи щось такого. просто перевіряється по базі. Але для чого це фіксувати? Ім'я, фамілія, номерні знаки, е, що люди щось мінімум, зробили. дивіться, Як мінімум для того, щоб е, якщо ми будемо все ще робити тут, це буде така очередь. А що просто а тут робити що? Перевіряти? А наприклад, якщо ця автівка в угоні, ви це запишете, і людина поїде. Як ви будете шукати її? Ну я дивіться, я вважаю, що ви збираєте особисті даних людей, і це не є це неправомірно. Це є порушення закону. І я наголошую вам на це. Як громадянин України, я вам на це наголошую. Це незаконно. Я хочу дізнатися, для чого ви збираєте особисті даних людей. Ви можете мені ну, відповісти? Ну, я ж тільки що відповів. Просто для себе. Якщо ви хочете себе. більш детальну інформацію, можете звернутися до Я звичайно. Ні, я звичайно. Так, я звернуся, але ж я від вас хочу дізнатися. Ви полі... ви поліція. Ви збираєте, то я вас питаю. Ну я вважаю, що це збір особистих даних і є законним наразі. Ну що це таке? Ну от куди, куди він фіксується? Ми потім будемо перевіряти. Що ми будемо перевіряти потім? Хлопці, доброго дня. А підкажіть, будь ласка, от вони під'їхали і що, типу, ну щось казали, що було? Ви тут спочатку були чи ні? І що? Ну просто під'їхали, заблокували, типу, і що? Ну, типа, да, что-то... Документы там, где начали они ж на проверять дороге номера начали и парковаться что-то все записывать. машины, Мгм, мгм. типа. И оно... Машины вы имеете в виду, которые тут собрались? Да, тут, которые А, собрались, они начали на там местах блокировать полицейских машины. стояли на, прямо на дороге, и они А. типа сказали отъехать. А, ну это некоторые верно. Там, ну, наверное, с документами какие-то проблемы, много кто разъезжался, а поскольку много кто разъезжался, уже и нечего тут стоять, и поэтому все остальные разъезжаются. Понятно. Ну хорошо, хоть без э, конфликтов. Спасибо, ребят. Показав удостоверення і поїхало. А що, ті, у кого є посвідчення, можуть, можуть проїжджати, так? Тобто поліція може їхати. Ну, цікаво дуже. Дуже цікаво. А в нас можна так, так, посвідчення показати МВС і проїхати. Без питань, без посвідчення, ну тобто водія. Встановили встановили. по посвідченню МВС, так? І пропустили. Пропустили. Клас. А для чого ви фіксуєте це в свій е, щоденник? Особисті ну, дані людей. Вже щоденник не фіксуємо особисті дані людей. По планшету не фіксуємо. Ну, я бачу, як ви писали нам. Не фіксуємо. А, не фіксуєте. Тобто ми тут всі дурні, а ви такі розумні. Ну добре, ви керівники, котрі дивляться ефір, навчіть працювати своїх поліціянтів і поясніть їм, що якщо так вони паркують свою автівку, то вони зупиняють весь цей поток автівок. Вони мають зупинитися. І навіщо це робити? Ну, є сині, добре, червоні, навіщо? Вот стоило устраивать такое шоу в центре Киева с вот этими красными маячками. Здесь достаточно было реально поставить одну патрульную машину вот на выезде, раз вы уже решили это все фиксировать. И спокойно, нормально, вот без вот этого шоу проверять документы. Все, атака захлебнулась. Автоматы не пригодились, наручники тоже. Все люди, которые здесь собрались, оказались мирными. Патрульная полиция показатели не улучшено, как обычно. То є, е, любі друзі, наша патрульна поліція. Хто не знає. Оце така є повага до людей, які нічого не зробили, ну, котрі Просто тут на вулиці, я не знаю, гуляють. Таке до, до них ставлення. Нічого не фіксуємо. Добре.